გაიხსნება სახე. რა მოგივიდაო? თოგომ წამაქცია. აა ცუდები რო ქნა. ამის სასაღებად დავიხარე. და ესე რა ვიყავი ამ დროს თვითონ მეგობრის ძაღლი და მეგობარი ძაღლი. და კარჩატა ეს ხელიც ვერ გაუშვი ამ ცუდებს. და მეთქი რაღაც არავიზილოთ ხო და წავედი თავით. ცუდებში? ჩა არ არ წუდები ესე მეტია მაგიტო ვერ შევაცხადე ნახე წარბით დავეცი მაგრამ ვაშკაცი ვარ და არ მეტირია კიდამცინოდი მეზოში ვიღაცები მაგრამ მე რომ ნახე ეს ხოლმე შევეცადე და თანადგომა გამომიცა ოგო დაგცინო და არა ოგო იმძახლისკენ გარდა გეძინა ვერ დავიცი აღშენეცი მიუფრინავთ ვლოგს იღებ ლიტიმ ინგლისური სამენაზე ჩავწერე ჩათლა აეროპლანი კაბაბ ბაკუ კაბაბ განჯა ხინკალ აი ესე ზეცა მიუეს ალმასტო კარის წარმომადგენელი როგორ ეს ალმასტო აი ეს რომ შემოიტანა ხელბარგიც რა რანაირი ადამიანი მე მგონია რომ პირველ ყოფილ ადამიანს მოკონდა და მას შემდეგ დევს და დევს აქ ან აი ეს რომ ჩადო ხელჯანთაში აი ეს ჩამორთმეული ხო აი ეს ის ის თან ყველა ზომის რო აქ XL L M S ფეხი ეს ჯადოა ბიჭო ხო აი ის პილოზვალია და იმ ხო ესეც მაგარი რაღაც შემოქონდა ეს უროკონდო ტიპს იგლიაში ამოტებული აი ეს რაში ედო ირემი მე მგონი თავზე ეკეთა ეს ურა რამე და ემატა ახა არა ესე იგი ტიპს ნახე ჩანთა აქვს ჩამორთ რაღაცის ტყავი არის ნიანგის მე რა ვიცი ხო ჭანტო ვიყიდე და მეცნე და მარტმევენ არა გოიმური არის და მოკი <laughs> ხო შეიძლება გოიმური რაღაცა და ის ნიჟარები ჩამოართოს ვიღაცას და ჩამოტანი მიმართ მარჯანი ხო მეც ძალიან დიდი ეს ამომიჭერი რა კონტრაბანდისტი <laughs> კონტრაბანდისტი ლაბაზე ზაგე და დამღვევი ლაბაზის ამ დათვის ნათესავები ეთხოვენ ამის გადასვენებას <laughs> აღმოჩნდით ლაუნჯში თურმე რაღაც სპეციფიკური ბარათების ფორმებს ფასო დაგვთ რაღაცე საჭმელი სასმელი აი დათო პატარა სუფრა კაშა ნადიმია ნის რვის ნახევარს ჭამა ბეული ბეკონი <laughs> ყველი იგი ერთი ბეკონი დააფინა ფულზე რავი გებრიელი ხო და მაგას განცხრომაში უჭერს ის და მოუჭერს განელა განელა ესეც ღონისძიებებს არის წება ჩვენთან არის გიოდიძე ბაქოში გიდობა უნდა გაგვიწიოს ოპა ოპა ჰა გიგა არ გესწრება. არ უყვარს ესეთი თავშეყრის ადგილი. სადღაც გეითთან ზის ალბათ. და რამე დებილობა წიგს კითხავს. <laughs> სალომე მონტი ლეგენდა. ვახოიე. ვახოიე, ასევე ლეგენდარული. დიო იმოსიცე. იკო და ჩვენი გაფარა. კაკაბამაც უარი განაცხადა. არ მინდაო, თავი გამანებეთო. ან ვერ მოაგნო. ესე გაიმართლა. მოგვაგნო. ეხა რა შემოვშო. აკა მოყვები ხარ ლაუნჯით. რაც უდროს გითხე, სვავდა. სვავდი რა. იმ საუზო. დილის რეისებს პრობლემა რაც არა, ვერ ასრებს ამას. დილის 5-ზე გაქვს ეგრევე საუზო. ხო როგორ საუზმის. აი ესე იგი ლოგიკური ისა. აი იკო საუზმობს უკვე <laughs> ლიმონიანი წყალი. იკო შენი აზრით რის აბზორებს უყურებს ახლა არა ის ცდილობს რომ რაღაცა აპი გადმოწეროს, просто გადმოწერა და ვერ რეგისტრირდება. ეგ არის. რაღაც უხებს ბატონ წამყვანს რომ დამეხმარეო. რისი აპია აი ლაუნჯების აპი. რა თქმა უნდა. რა ვიცი. რაღაც ისე. სად რა ლაუნჯი რა იჭმება რა. აი ხო რაღაცა შევა აპში და აპშია. რაღაც ისე. ესე სპოპს ტელეფონს. ბლოკში ნებალერ წავიდა. <laughs> ვა. მეწვის. და შორი უნდა ის კონკრეტულად ის ხმის. და რა ისეთ კონკრეტულად ის ხმის. ამხედეთ იი ვაფშე არ არის. EHL არის მე. და კარგი. მე იმას დავიწებ რა. როგორ გავხვიდე? დათო შეიძლება შუაში გადმოხვიდე, კუდი არ დაკაჭო. <laughs> მარტო გადაფარეს ლა ჯანელას კომენტარი გადაიფარეს დაიწყოს მაყურებელმა ჩვენი თვითნავი ეშვა ძალიან შორს აეროპორტის შენობის ო ბაკო ეს ესა პეტრე რა არ უინტერესო კომენტარები რითია მრავალფეროვანი ეხა ჩვენი თვითნავი მიყვება ხაზს რომელიც გავლებულია სპეციალურად თვითნავების მისამოლად კი, და ესეთი ამბავი ვერ წარმოიდგეთ, რამ ხელა ადრენალინია, როცა ესე მიყვები ამ ხარი, ხარი არის აა აღმოსავლეთის, ან ზღვისკენ უნდა. აღმოსავლეთ. აღარ ბაქოში რახან ხარ არის. არ არის ის. რა რა რა არის. ჯიხვები. <laughs> ჯიხვია, ძალიან ბევრი რამე არის, ჯიხვი, ყინვარები. ის ის ის დინარეები შანჩერებიც არ არის სიმღერები სიმღერები ფაზე ფაზეც არა ის ხوარი არ არის ა ფაციონის <laughs> კარგი ძაან ტექნიკურად აღჭურვილი რაღაც კურორტი აქვს სადაც გააკეთეს ძაან მაგრამ მოგიყვები მე მე ვა ამ თხოვნები რო წამოვიდა კაიფი როგორი პრინეთ დიდებულად თვითონებში დარჩა ტელეფონი. იმიტომ რომ ყველაფერი ხო ჩანთებიდან ჯიბეები ეს ტელეფონს მაინც ადგას ჩუქავს ხოლმე. აი სარწყევი ქაღალდიროდებს. იმის უკან დადო. კოსპეციო. დებილობას თამაშობდა ტიანჭოლებზე. მე დაიღალა და სენდვიჩი შეჭამა. დათო ნახე იქით მომავალი. ჩვენ მოყვა და მაგის ეს გამოგვატანეს. წელის ჩანთა და ხო, მაგრამ ტელეფონიც დამჭაო. რამო რა წამოიღო რო? აა, შენს კიდე რაღაც მოქონდა მაგისი? წელის ჩანთაც და პასპორტი. საფულე. ურსასმენები. ეს აბზორებს ხა უნდა აკაურებს და მადლობის მაგივრად და ტელეფონი აი გავიღე აი მოდი ესეთი ამბავი აუტეხე. მე ვთქარი არ მოწმებ თვითფრინავს, იქნება ბომ სტორ. იყო ჩემი ჩანთა სად არის? ხა ეს ჩანთა და კარგი. ჩაიფარ ქორთოკი. ეს იმ რა ეს ნახეს როგორ მეცის ვაქისა მაქვს. საეჭოთ მიიჩნია შენი ჩანთა? ჩემი ჩანთა მიიჩნია საეჭოთ, მაგრამ აი, რა ახარა. <laughs> აა, ნახე ნაწილ-ნაწილზურება. ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ეჭვი აიღეს და შეამოწმეს ჩემი ჩანთა. ლაბაძის არ შეამოწმეს, იმიტომ რომ სახეზე რო ნახეს. <laughs> ეგრევე განადი ფოტოები გასაგებია. კი. <laughs> გარეთ მოწევს არ შეიძლება? ბიჭოთი გარეთ ეწევა ხალხი და ქეში და თუ ეწევა კონტაქტოები და ხო უზდები ვიკითხეთ აქ თურმე ყოფილა ესეთი წესი მიუხედავად იმისა რომ ვიკითხეთ ყველა მხრიდან სიგარეტს ეწევი თამხაზე მოდა პამპური პამპური და და ანუ ეს არის დებილების ხალხი <laughs> ორი გრაფიკი არსებობს თურმე და ჯერ ვერ გავიგეთ რომელია ნამდვილი. ერთი არის რომ უნდა შევიაროთ კალახში და 1-2 საათი ვიყოთ და მეორე წავიდეთ, არ ვიცი რატო. და მეორე რომ პირდაპირ წავიდეთ განჯაში. ბა და ბა. აი ახლა გავერკვევით რომელი იქნება სწორი. ჩვენ ვიძახით რომ წავიდეთ განჯაში. იქ უღელტეხილი არ არის, მაგრამ ჩვენთვის უღელტეხილზე მივირთვათ კაბაბი და მე გავაგზავნოთ გზაზე განჯისკენ. გზა. მადლობთ ნახვამდის. ოპა ახლა ვიწყებ გადაცემის ბლოკის ჩაწერას ძალიან кайა მინდია და ძალიან პატარა მშვიდობის ხიდი არის ხო ხიდიც არის მშვიდობის ხიდის თავსაფრო ამაზე აეროპორტი აბა აი ხა ჩავჭიქე სისინა ტრანსპორტში სადაც кай ადგილები შეხვდა кай ადგილები შეხვდა მე და იყოს იმიტომ რომ ეს არის დასაწოლი ადგილი ხო აი ფეხები შნება ესე ხო ალბათ იმაში არის შნება ბიზნეს კლასში. აღირბეს ბიზნეს კლასში. ამ ხო, ამის სპრინტერის ბიზნეს კლასი. რადიო 105-ი გძღოს ჩართული სპარტაშების. ოღონ სუსხანაირი სულის კვეთების რადიოა. <laughs> ეს გაითიშა უკვე? კი. გათო გაითიშა. გაითიშა. ანუ რა საკვებიც მიიღო ეხა იმის გადამუშავება მიიღდა. ბარაგი. ბარაგი და შემოდა. დაშო. დაშო. ძენი ბუძღადარო ის აგრესი გზე можно сверло За что нужно купить? Стройматериалы тоже купил. ночью переставлю Ставим на обратной дороге. Да. а это там удобно Может, поменяем местами. ბიჭო ამ კაცოებს ეს უკან არის წევა თქო და ბოლტებზეა ხაი რომ მოხსნათ ბოლტები ამოუყრითოთ ესა ვიყიდოთ სხვა ნოტი, ამოვწერთ და შეიძლება თქვენ რა თქმა უნდა ვერ ვიყიდეთ ის რაც გვინდოდა, რომ 5 საათი გზაში მხიარულად გაგვეტარებინა. ეს სიტყვი ჯანელ რა დაიწიე? გიორგი მომიტანა პლომბირი, ესე ჩეპუტოში პლომბირი იყიდებოდა ჩემ ბავშვობაში ქუთაისში. იმ დროინდელი ხო არა? ხალხმა შეინარჩუნა ჩვენ რო დაანგრიეთ ყველაფერი ხალხმა პლომბირი შეინარჩუნა კადა ვისკი პარკიც არის ელინაგვისთვის კი აა გამადრილებელი სასმელები ჯანელა ნახე ცინგვის ხიტყულობს ხო ვერი გამოჩნდეს ხო მოკლედ მივდივართ ახლა განჯასკენ მაგრამ გზაში დათოს მეცადინეობით ვაშერებ სუპერ ქაბაბზე ამ ტემპით თუ გავაგრძელებ ვერ ჩავალთ განგამდე დღეს გადიმარჯოთ კარგად იყავით განგამდე იყავით ბედნიერად მისვლანოს და გონოდეს ვლოგის მაყურებლებმა იმე კონკრეტულად ვლოგის მაყურებლებმა აა ეს არის ვლოგის მაყურებლისთვის არის მოვადეთით საქაბაბეს რა ეხლა აქ რამაზანის დღესასწაულია არ ვიცი როგორ იქნება მუსალი ახლა შევა მუსალი სწორედ ვიუსა ა ვიუსა ვიურტი მუსალი მუსალი არის ჩვენი ძროლი აი ეს კაცი შევა და გაარკვევს რა არის როგორ არის და გირჩევს რა ვიყოთ ერთად დავშდებთ და გიურია ჩვენ მე ისი სიგაცრია მინა აქ აქ ძალიან კარგი როწეული ზღვინი როწეული ზღვინი მანგალსალა მანგალსალა მანგალსალა და ზეითუნი ნიგოზი ზეითუნ ზე ზეითუნ ზე ეს მოძა ყური მომი ماشي საფერფლე ეგაც ამოსულა საფერფლე საფერფლე ნულა აქცენტი ჩაწოს ხო გადაცემაში ეტყოდა პეპელიცას რა მე ყოფილი ხო ანტრიკო ანტრიკო დაბერღა ანტრიკო მანდალ ანტრიკო კი არა გამოვედი გამოგვიტანეს ესე იგი როგორი იყო ადგილობრივი ქალაქი აუ ძალიან გემრიელი იყო ყველა და იყო ბევრი და მე ამ ყველაფერს დავაყოლეთ ახლავა და ჩაი ძალიან ბევრი კამპოტი დავლიეთ ლაბაძემ დალია ორი დოქი აკროშკა მე ჩაი დააყოლა და სადაა არ გამოდია მე კიდე აკროშკას აპირებდა და ეხლა ვაგრძელებთ გზას და დაგვჭა კიდე 250 კილომეტრი. ამოდი, წული და ნინა და როგა. პატიმიჩის რიბიატა. დაუძახე მე რეიმას. შენ თან ამგზავს. იქ სუფრას ვერ წდება. ერთი 5 საათი მეხმის გამგები აღარა ვარ. იმიტომ რომ მიაწვა დიაფრაგმას ეს სვარი. ხო. და ფაქტურად სუნთქვის საშუალებას არ მაგდეს. მე ესე მოუყვები რომ აიქცეს დავიჭი. <laughs> ლაპარაკში რომ ჰაერი დავხარჯო. შეიძლება გავითიშო. თავარი არა ეხა მანქანამდე მივიყვანო თვითონ. მანქანამდე მიმაგორე. მიდი დათო. ვაი ვაი. შეიძლება დათო. აი აქ დავისვენო. არა არა მე მოგაწვევი და შეიძლება. ფიქციონერი. მოგვიღათ რომ ხარ ბილ ხარს უბერავს. <laughs> და ვერ ვთიშავთ. ხო, ვერ ვთიშავთ და თან სამაშროთ აქ სპეციფიურია, ფანჯრები არ ეხება. და რიგი მგზავრებისა მოთხოვნს როგორ გეძინათ ნომერში? როგორ გეძინათ? შენ ხრინავდი? შენ ხრინავდი? ეს ესენი არის შაქრები. ესენი არის შაქრები. ამიტომ ვაპირებ რომ გავუწრთნა ლამაზი. აი რამეს რო გააკეთებ ერთსას ჩავდით, ხო? <laughs> თან, თან, ცხელი. რა თქმა უნდა. <laughs> كان c'est في ليا კლასიფიკაცია არის ტექნიკათი. მილი მეჯლისი არის სახელმწიფო პარლამენტი. ო. მილი არის სახელმწიფო. ის არის ვარშავა. ნუდეს ნუდეს ის არის მაგალითად ეს კარო დავინახე დაუბოხ მე და მეც დავიწყე. ეხა მე ვიდივარ. ახლა მოსიტე გადაჭა. მე უნდა ჩაიწარო ამათ ექსკურსი. ანჯაში უნდა ვესაუბრო ანჯაზე და ასევე ვიტყვი იცი რა ას ა <laughs> იმაზე ჭიშკარზე რა ამ ჭიშკრის რომელსაც ვიხილავთ გადაცემაში ხო და არა ვლოგში გადაცემაში ვიხილავთ ჩვენ თუ არ ამოჭრით კლადერზე <laughs> გარანტირებულად ჩემზე არ არის გამოდი ცოტა <laughs> შემიძლია ლაბაძე სად არის შენი თანამეო თახი roommate ლაბაძე ორჯერ ჩამოვიდა და ორჯერვე ავიდა და წამოწოლილია ხა ალბათ განისვენებს გადაჭარბებული აღმოჩნდა შეშები რომ ლაბაძე ხრინავს ისე რომ ვერ დაიწყო რასაც ვერ ვიტყვით კაკაბაზე კაკაბაზე ეგრე არა ყველა ფერცადია ციგაკლი ავანზე ყველა არის მოქმედა ვაბრახუნე არის მოქმედა <laughs> და უშტვინე არც მაგარ არის მოქმედა. მე მეხტი უკვე ძულად არის საქმე და რაღაც მომენტში ვიფიქრე რადიკალური ზომებსაც მივიღე. შევა იჭრევა და ასე საერთოდ. მე დაუწია. რო გითხრა რომ გაქრა თქვა და მაგრამ დაუწია და უკვე ასატანი გადაიარა. იქმა გადაიარა, ხო იყო პანდემიის დროს. აი ეგეთი მიკი იყო და კარტოზე დაეშვა. მე მოგიყვები აბაძე როგორი მზრუნველი და პროფესორი. კოლეგიალური. ღამე არ მეძინა. ადგა იმას გონია რომ ძინავს. და ცდილობს ტუალეტში შევიდეს ისე რომ არ შუქი არ ამიტოს <laughs> და სიგნალეში ხელის წეცებით რაღაცა მივიდა ამიტო თავისი აზრი ტუალეტის შუქი და გააფრთხილ და <laughs> მე რატომ გაჩათვალა რომ სიგნით ანთა და შევიდა და დამიტოვა ეს ანთებული შუქი <laughs> გამოვიდა თვითონვე შეწუხდა Ha ha ha ha ha ha. ფეხბურთს უყურებდით ერთად მეგონა რაღაც მომენტში რომ უყურებ და მარა ხვრინვის ხმაც გადაფარა ეს ყარა რო გაიყვანეს მე რეთყობა არა მანამდე მანამდე ძალიან კარგი ქალაქია მარა ცოტა მაღალი ბორდიურები რა კარგი ეს არის ზუსტად ჩვენი სასტუმროს წინ ხო, ისე ვინც განჯაში ჩამოვა, რეკომენდაცია გაუწიოთ. საკუთრო პრემიუმ პრემიუმ ჰოტელ ჰეიდარ ალიევის 273-თან. კარგი ხალხი, ბარში 5 მანათი ის. 5 მანათიანი ხალხი. გერდით არის რაღაც საინვესტიციო პროექტი მე როგორც ხედავ, ანუ დიდი ეზოა და შენობა პატარა და აქ ჩვენი დეველოპერები რომ მიუშვა. რა ხდება პატარა ეზო და დიდი დიდი კორპუსი. რა დაითრი? რა დაითრი? ლუდი აზერბაიჯანული ფოტაშორის წინაზე მოვიყავით ძალიან მომეწონა და ფინდალამი ლაბაც მაგარი საფერზაო მაღაზიაა აი აქ ანკესები არაფერი ძმა ენაცვალე ენაცვალე აკავსა და ვიღებ აბარა კიდევ ის ამ მოძრავას რატომ ეთქვა იკოკება? ესე ვარ. ხო, რაღაცა საკეთებ აქ არა. როგ ბურჩი ხო აქ არის, მნიშვნელობა რომ დაატრიალე ეგ თუ ის არის. ჩერდებოდით მოსაწევად, ჩერდებოდით э, დასალევად, ჩერდებოდით ჩერდებიან э, ხოლმე, ჩერდებოდით საჭმელად, ჩერდებოდით ისე ჩერდებოდით ჩასასუნთქად. საბჭოთა კავშირის საზღვარი იყო იმასთან. ბერლინი. ბოლანი, ბერლინი. გასაგებია. ანკარა გასაგები, ბარი რა ხოშია. ოჩანდა მათი პალაკია. ცნობილი მომენტია. და გაგედია. ზირზამ, ზირზამი არ. აი, ეს ზირზამი აი ეს არის. აა. არა, ზირზამი ამიმას. სასკვების ობიექტს. აა. ეს თორმეტ საათზე გადაიქცევა, იცი რა. სხვის კაბობად. სხვის კაბობად გადაიქცევა ლაბანზე. მოგავა კონტროლეთ. ტოვებს დანჯას. აა ძალიან გამსკტრები. დავაი. ზონა მეორე. ეხლა გიორგი აორგანიზებს რაღაც თამაშს, ინტელექტუალურ თამაშს. წინა ვინ მოიგო? ზაგე წინა მოიგო ჯანელამ მეორეზე გავიდა ლაბაძე და შენ მესამეზე გავედი მე აკაბა ვახო ტორნიკე ტორნიკე ტორნიკე თამაში არის დასწრებაზე ხო თაში უნდა დაარკა პასუხი თუ ისე და გიორგის გამოცდილება ქონდა ეს ხელები ესე ქონდა ჩვენ ჯიბეში ხო ლაბაძე თან თამაშობდა <laughs> მაგრამ მაინც ახლოს ქონდა გაუშვებენ დაარქობა. მან გიგრა შენ გადმოგიშენა. ოღონდ რანაი თამაშობ გამაგებინე თო. მე თამაშობ. და თო, მე ეს როგორც ვეტერანი ისე. დავშდება ეს ზია წამორდგმული. მე ხაშენ დავდები ჩასმით და დავარ. ხო და იაკო მოდი აქ შენ. არა გაიცა ანელა მარია ხმება რატო აგური ჯანელ რატო წრიალე ჩეკი ჩეკი ჩემო მე მინდა თქვენთვის კარგი ის აგვაწრიალე ყველა ხო გზაზე არ გავაჩერებ თუ თანაჭდება ხოლოსკავს ხო ორნიკე ოდია რაცა ნუ გაჩერდი ნუ მოალაგებ ამ მანქანას ბიჭო <laughs> შეგვაწუხა შენი გდაჯექი შენად გადმოზი ეუ ეუ ნიმოდი და დებილი რიჩიცაო ხარი და ადამიანი. ვაიმე, ეხა მირავში არ წამოკრავდი რაღაცა. ანე, დადი და შენი ხმა არ გავიგე. ეხა ვიჯე, ხო. ხო, ამა. აქსად ზის აკი, ანუ აკეთოს გავხსნა. დავიწე. მე ვისკენ ვიყო, კი არაფერი, ვიძინებ, მაგრამ აი დრო. ეს გოგო მაინც არ იყვირო და დარწმის გარეშე. შენ შენ აკუჭე. დათო გამოდი არ მოგხსნან საერთოდ საქართველოს ნაკავშირში ყველა ვარიანტი ალბათ მიაქცეთ ყველგვარ რომ პირველი სამი კითხვა შედარებით ადვილია ამიტომ უნდა გარისკოთ მეოთხე მეხუთე სერიოზულად მოასწავლე ამას სტრატეგია ძირითადად მე რასაც ვიცნობდი რა მეოთხე მეხუთე დავიწყე ივანეს თემა 10 1800 85 წელს დაბადებული ეს პიროვნება ქართული ფიზიოლოგიური სკოლის ივანე ბერიკაშვილი დაარტყა იმან ნუ იმან გადაგებილი ხარ მოგიგო ეს პლუს 10 დაგასწროდა და თან არიწოდა ხო რა არიწოდა ივანე ფიზიოლოგი სხვა არავინ არ ხოლია ხო რა არიწოდა და შენი იმედი ქონდა რომ წამოაკრანტარებდი პლუს 10 ივანეს დემო 20 რეპორტატიცი აფისი მე ზეგი მას არ გაუღია ტაში და არ ხო ეხაც არ იღებს მას მარტო ის <laughs> ეს ხო დაგაჭი გაუდა ეხა დაგცინის ა სამედიცინო პროცედურები 40 გამოხდა ორი სიტყვით რომ მოგვიყვე ხოლმა გადაწყვიტა სანამ 7 კილომეტრია სასტუმრომდე დარჩენილი რომ მეო საწვავით უნდა შევისო და თქვენ აქ დაგანდეთ ორი დღე გავატანე გამოვიარეთ სადღაც 360 კილომეტრი დარჩა 7 კილომეტრი რატო გაუთავდა აი ახლა საწოვე არის <laughs> სადა ვართ ვაფშე ჩვენი ბარგი პასპორტები იქ არის რაღაც ის ქუჩაზე ვარ, თქვენ მაინც ვიცით? ქუჩაზე ვარ და არ ვიცი. ბაქოში რო ვარ, არა ვარ დარწმუნებული. მარშუტა გაიქცა და 27-მდე ეს მანდარინი უნდა მეყოს. <laughs> აი მეც აი სამად გარჩენილი. მე მე გადავწვიე რა ეხლა. აი ეს მანდარინი და აი ეს სიგარეტი. კარგად გილას დაგტოვა, იქ წამოსაწოლია. <laughs> <laughs> გასაჭდო. წამოსაწოლია და შევენაცვლებით რა რაღაცას მართლა. მე მე ხო არა ვარ თარა რაღაცას ვიზამთ და. გვაგვირდები ვახორა თქვიანია რომ აიტი გაცხადა. აა ხო აი დავეტევით თუ აკრო ჩავწეროთ კაცები არა ხო აქ ჩავწერ თავისუფლად ეგარაფერი მარ ისე რადგილას რა თუ მისამართის არა არა ამას არა მისამართი რამდენი წუთი გავიდა არა ეგერ არა ჯერ 4 ხო დანიშნული მაქვს რას ლაპარაკობ ერთ წუთში მე კივილსაუტე ხავ მართლა ხე და შემონა გიყურებენ ეჭვის თორე ვიღაც ლორი ეჭვენება ეს მანქანა რომ მოვაუდეს მე და წაიყვანის ხო შენია ჯი ჯი აი შენ სად არის ხო ძაან ძაან განსის საქონია რომ ყველა მერსედესი ამისი არის